darsimizda davom etamiz bu darsimizda sizlar bilan e, devorlar devorlar ustida har xil amallarni ko'ramiz ya'ni mana shu modify e, bo'limida ribbon panelda bizda e, har xil buyruqlar bor o'sha devorlar ustida amalga oshiriladigan align offset mirror buyruqlari shunga o'xshagan buyruqlarni hozir ko'rib chiqamiz demak align buyrug'i bizda e, detalni masalan ikki xil masofada turgan detalni bir biriga e, o'sha o'rtasidagi masofani nolga tenglashtirib beradi ya'ni e, yopishtirib qo'yadi aytaylik arxitektura arxitektura bo'limida ikkita devor chizdik mana bir biriga parallel bo'lgan ikkita devor chizdik parallel endi bu o'rtasida qanchadir masofa bor aytaylik qanchadir masofa bor bu ikkita devor o'rtasida o'sha masofa nolga teng bo'lsin ya'ni bir biriga e, yopishsin degan <coughs> yopishtirmoqchi bo'lsak bizga align birov kerak bo'ladi ho'p modify birov bo'limiga kirdim alignni oldim birinchi bo'lib e, o'sha kelishi kelishi kerak bo'lgan hudud belgilanadi devor masalan bu tarafini olaylik mana bu devor bu yoqqa kelmoqchi shuning uchun birinchi bu taraf belgilanadi belgiladik endi mana shu yerga kelish kerak qaysi devor mana bu devor mana o'rtasidagi masofa nolga teng bo'ldi demak elayn mana shunaqa funksiyani bajarar ekan endi keyingi bizda offset buyrug'i offset buyrug'i chizilgan devordan qanaqadir masofada parallel ravishda nusxa olish aytaylik yana devor chizamiz mana arxitektura bo'limida endi endi faqat laynni chizavermaylik aytaylik rectangle rectangle chizdim rectangleda o'shandan men offset olmoqchiman modified birovga kirdim offset e, har bir devorga alohida qilib bizga e, nusxa beradi parallel qilib qanchadir masofada mana offset buyrug'i turgan bo'lsa bu yoqda offset offset buyrug'i offset degan yozuvda bizda ikki yarim ming turibdi bu o'sha ikki yarim ming masofada mana uzuq uzuq chiziq o'sha qo'yilishi kerak bo'lgan chiziq o'sha ikki yarim ming masofada bizda devor hosil qilib beradi nusxa beradi demak biz o'sha offsetga aytaylik ikki yarim ming emas ikki ming qil deb buyruq ikki ming degan buyruqni berdik ana endi ikki ming masofada olib beryapti bir ikki uch to'rt har bir e, devor devordan biz offset oldik parallel nusxa oldik va bular avtomatik o'zi e, revit aqlli avtomatik bularni mana ulab bizga hosil qilib berdi keyingisi bizda mirror mirror ikkita mirror bor bir biridan farq qiladi va ikkalasini ham hozir tushuntirib o'taman e, mirror degani o'zi ko'zgu ya'ni aks olib beradi aks nusxasini olib beradi elementni yoki devorni arxitektura bo'limida yana devor oldim mana aytaylik e, bunaqa shakldagi devorni chizdim mana shunaqa shaklda devor bor mana shu devordan e, mana shu devorga mana mana bu devorga parallel ravishda qanchadir masofada bizda yana devor bor aytaylik biz buni e, boya o'rgangan buyrug'imizdan foydalanamiz mm, offset buyrug'idan masalan ho'p modify kirdim mana bu devorni bizga offset olib ber bu tarafga o'ng tarafga offset olib ber bir yarim ming masofada masalan offsetga bir yarim ming berdim o'n besh ming bo'lib ketdi hozir masofadan bir ming besh yuz bir ming besh yuz millimetr o'shanga bossam mana nusxa olib berdi endi mana shu ikkita devorni mana mana bu ikkita devorni bizga mana bu devorga nisbatan bu tarafida aksini nusxa qilib olib ber degan bo'lsak bizga mirror yordam beradi belgiladim o'sha yashil ya'ni peak axis deb nomlangan mirrorni olaman va e, o'rtadagi mana bu to'g'ri turgan devorga nisbatan bizga bu tarafiga aks tushirib aksini nusxa beradi orasidagi masofa qanaqa bo'lsa bu yog'iga ham shuncha masofada olib beradi bos ustiga bosadigan bo'lsa mana aks nusxasini olib beradi ho'p endi keyingi mirror buyrug'imizdan ko'ramiz buni o'chirib tashlayman delete keyingi e, mirror buyrug'imizda bizda mana bu devor keragi bo'lmaydi chunki e, bu ko'k chiziqli mirrorimiz draw axis draw deb o'z nomi bilan ko'rsatib qo'ygan chiziq chizish orqali olinadi buning uchun bizga yordamchi devorni keragi yo'q o'zimiz xohlagan joyga chizib bundan mirror olishimiz mumkin olamiz endi yana bitta funksiyani o'rganib ketaylik shu joyda qo'shimchasiga e, copy degan yozuv chiqadi bu copyda galochka turibdi agar galochkani olib tashlaydigan bo'lsak e, bizda e, nusxa bitta o'zini aks qilib ko'chiradi bu tarafga aytaylik mana bir ming yuz masofada hayoliy chiziq chizdim ming masalan ming masofada pastga qarab o'zimiz xohlagancha masofada tortib yana bitta chap tugmani shundoq bosib oladigan bo'lsak e, kopiydan boyagi galochkani olib tashlaganimcha mana endi o'zini ko'chirdi nusxomatda o'zini ko'chirdi ho'p e, mirror bo'lgini o'rgandik endi bizda keyingisi split element split element devorni ikkiga bo'ladi split element oldim devorni istalgan joyiga olib kelib bosadigan bo'lsam devorni mana ikki qismga ajratib berdi bu alohida mana qismlar endi yana bitta split turibdi yonida bu 3d e, ya'ni uch o'lchamli ko'rinishdagi devorlarda bu e, buyruq ishlatiladi buni hozir ko'rmaymiz o'sha keyingi e, amaliy darslarimiz davomida buni ko'rib ketamiz hozir buni tashlab ketamiz demak keyingi buyrug'imiz bu move bilan copyni oldingi darslarda ko'rgandik sizlar bilan e, o'sha levellar chizganimizda o'q chiziqlarni chizganimizda move bilan copy e, buyruqlaridan ko'rgan ya'ni ko'chirish va nusxa olish buyruqlar e, yana bir ko'rib ketamiz mana belgilandi moveda o'sha ko'chiradi istalgan joydan ushlab yoki devordan emas umuman bo'sh joydan ishlashimiz ham mumkin ushlashimiz ham mumkin ushlab turib mana qanchadir masofada ko'chirib beradi bizga move devor bilan birga ko'chirdi boyagi alohida qilib bergan devor bilan birga ko'chirdi o'shaning uchun buni e, alohida devor chizib ko'rsatib beraman mana move belgilandi move olib istalgan joyga shunda chap tugun bosiladi va tortib turib yana bitta chap ko'chir mana ko'chirib berdi qanchadir masofada kopiya ham xuddi shunaqa belgilanadi kopiya faqat nusxa oladi endi keyingi buyrug'imiz bizda e, rotate rotate ham avtokad e, dasturida mavjud e, rotate buyrug'ini oldim va rotate qilinishi kerak bo'lgan devor belgilanadi mm, va bitta o'sha probel klaviaturadan probel tugmasini bosadigan bo'lsak bizda markazini belgilab berdi hop markazini belgilaydi belgilaydi va o'sha markaz bo'yicha aylantirish mumkin xohlagan joyimizdan aytaylik mana mana bu joydan sichqonchani chap tugmasini bosamiz va xohlagancha aylantirish mumkin mana o'zi radiusini ko'rsatib qo'ygan aytaylik e, radiusini qo'lda yozishimiz ham mumkin e, gradusini radius emas gradusini e, to'qson gradusda qilib ber menga masalan yo to'qson yetmish yetmish gradusda aylantirib ber yetmish yozaman aylantirib berdi markaz bo'yicha yetmish gradusda bizga aylantirib berdi endi keyingisi bizda trim extend trim extend buyrug'i nima qiladi bu buyruq avtokatda ham bor va bu o'sha chamfer deb deyiladi avtokadda o'sha funksiyasi bir xil ya'ni qanchadir masofa yurgandan keyin bir biriga ulanish kerak bo'lgan ikkita devorni ulab beradi vaqtni tejagan holatda ya'ni aytaylik mana vertikal bitta devor va gorizontal bitta devor gorizontal devorimiz mavjud bular anchadan osib yurgandan keyin baribir birga ulanadi buni qo'lda ulash ham mumkin lekin vaqtdan yutish maqsadida biz e, mana shu buyruqdan ya'ni trim extend buyrug'idan foydalanishimiz mumkin e, bu to'g'ridan to'g'ri bizga bitta devor ulab beradi trim extend buyrug'ini oldim va ulanish kerak bo'lgan devorlarni mana ketma ket bosadigan bo'lsam belgilaydigan bo'lsam bizga mana ulab beradi to'qson gradusda e, keyingi buyrug'imiz ham trim extend deb nomlanadi bu ham bu faqat o'sha bu ham xuddi shunday ulanishi kerak bo'lgan devorlarni e, bizga ulab beradi aytaylik anaqa gorizontal bizda devor bor va unga qanchadir masofa yurgandan keyin yetadigan uchta mana vertikal devorlarimiz mavjud bu e, devorlarni ham xuddi boyagidek qo'lda ulab chiqsa ham bo'ladi bitta bitta bundoq ulab chiqsa ham bo'ladi lekin ctrl z E, lekin vaqtni yutish maqsadida boyagi buyruqdan foydalanish mumkin trim extent o'rtadagisidan e, ya'ni oldim buyruqni o'sha tepadagi devor belgilanadi belgilandi va qaysi devor yetishi kerak o'shani belgilanadi bosadigan bo'lsa yana tepadagi devor belgilandi bu bosildi yana belgilandi bu bosildi ho'p tushunarli bo'ldi bu buyruq endi e, uchinchi trim eksent ko'ramiz bu ham xuddi shunga o'xshagan faqat hozir ctrl zni bosib orqaga qaytdim bunda yana ham bundan ham tezroq ish unumdorligi bundan ham tez bo'ladi ya'ni e, bu buyruq har bittasida alohida belgilab chiqish shart emas devor bir marta belgilanadi ya'ni yetish kerak bo'lgan devor va qolgan uchta mana bu devorlar bitta bitta belgilanib chiqilsa yetarli bo'ladi olamiz bu devor belgilanadi va bir ikki uch bittada yetdi bu e, ustunlik tarafi yana ham vaqtni bizga vaqtdan yutib berar ekan ho'p keyingi ikkita buyrug'imizni o'rganamiz ho'p array qolib ketibdi array buyrug'i array array buyrug'i bizda e, bu ham nusxa oladi faqat qanchadir miqdorda o'zimiz qo'lda kiritishimiz mumkin bu miqdorni bu ham avtokatda bor aytaylik mana mana shu mana shu to'rtta devorimizdan bizga nusxa olib berdi nechidir miqdorda belgiladim to'rtta devorni array buyrug'ini bosaman mana o'zi oldi o'sha demak tushundi mana shuni men array qilishim kerak number tepada numberga biz nechta e, nusxa olmoqchiman o'shani yozamiz hozir ikkita turibdi agar shu ikkita bo'yicha qiladigan bo'lsam e, o'zidan tashqari bitta nusxa beradi o'zi bilan ikkita bo'ladi shunda demak menga o'zi bilan birga to'rtta nusxa qilib ber degan bo'lsak to'rt raqamini yozaman numberga to'rt va orasidagi har bir nusxalar orasidagi masofani qo'lda kiritaman любой bo'sh joydan bosib turib aytaylik o'ng tarafga mana shuncha masofada to'qqiz ming yetti yuz masofada har biri to'qqiz ming yetti yuz bo'lgan masofada nusxa olib ber to'rtta yana bitta chap tugmani shundoq bosib oladigan bo'lsam mana bizga to'rtta olib ber bo'sh joyga bosib yubordim to'rt raqamni nimani aytadi bu sonini array bo'lgan e, nusxalar sonini endi любой bironta nusxani ustiga bosadigan bo'lsam yana o'sha son kelib chiqadi buni o'zgartirishimiz mumkin hozir beshta oltita o'zimizga kerakli son qo'yishimiz mumkin to'rt ustiga bosaman besh yozam yo'q mana yetti yozaylik yetti ko'proq bo'lsin yetti mana yettita nusxa berdi endi bu hamma yettala nusxa ham bizda e, gruppa holatida ya'ni bir biriga bog'langan e, bular gruppani ochish masalan har birini ustida alohida amal bajaradigan bo'lsak bu e, gruppalar buni gruppadan ozod qilishimiz kerak guruhdan ozod qilishimiz kerak bu qanday bo'ladi oldingi darsda ko'rsatilgan bu ham o'sha o'q chiziqlarni chizib darsida belgilaymiz bu yerda an bossang bu mana bu alohida bo'ldi mana bu guruhlardan alohida bo'ldi bular ham xuddi shunday angrup qilib chiqiladi angrup ho'p array bo'ldi endi pin va unpin degan e, funksiyalarimiz mavjud bularni ham tushuntirib o'tsam mana pin unpin bu pin degani e, obyektni detalni yoki elementni bloklab qo'yadi ya'ni joyidan siljib ketmaydi o'sha pin qilingan devorimiz bo'lsin masalan joyidan siljib ketmaydi va bu juda qo'l keladi masalan belgilaymiz va mana o'zi unpin buyrug'i ochiq chunki unpin degani pinni teskarisi pin qilingan bu e, devorni e, ochish blokdan chiqarish shuning uchun hozir bu blok bo'lmagani uchun unpin buyrug'i ochiq turibdi pinni bosadigan bo'lsam bu mana bloklandi o'zi mana mana bunaqa belgisi chiqadi bloklanganligini anglatib turuvchi endi buni ko'chira olmayman mana hech qayerga ko'chirishim mumkin emas move buyrug'idan foydalanishim mumkin mana ko'chmaydi yo'q bu pin qilingan o'shaning uchun ko'chira olmaysan degan mana error yozuv chiqdi endi buni qanday ochish mumkin belgilayman pin qilingan devorni va tepada mana ko'rishingiz mumkin unpin degan e, funksiya yondi bosadigan bo'lsam bu guruhdan ozod bo'ldi endi biz bemalol so'z yuritish mumkin demak sizlar bilan bu darsda devorlar ustida har xil amallarni bajardik shu bilan birga modify bo'limidagi bir qancha buyruqlar buyruqlar bilan sizlarni tanishdik demak keyingi darslarda ko'rishguncha xayr